Moi kaikki meidän Hypernova ja Lainuri-fanit! Tällä videolla esitellään tätä Lainurin lainaamista ja palauttamista ihan normaalisti. Ja tota, meillä on tässä lainattavana niin kaksi tällaista älyttömän hienoa kirjaa. Näissä on sekä viivakoodi että RFID-tunniste. Ja tota, sitten meillä on tämmöinen ihan oikea kirja, Think Pearl 6. Ja tässä on ihan itse tekijä Laurent Rosenfeldin signatuuri. Onpa hieno. Ja sitten meillä on ehkä ihka oikea vaarikirjastojen kirjastokortti. Ja lähdetäänpä lainaamaan. Ja ja, pistetäänpä tuosta kortti piipataan ja huomaatte, niin tässä nämä RFID-tunniset lähtee heti, heti lainautumaan, mitä tässä lukualueella on. Tämä nyt ilmoittaa, että, että, että tätä nidettä ei voitu lainata tässä. Eli kohdassa on joku semmoinen säätö tai asetus, mikä estää tämän niiden lainaamisen tässä toimipisteessä. Mutta se voitaisiin, jos virkailijalla on tarpeeksi oikeuksia, niin sitten ohittaa ne estot. Niin siksi sanoin, että ei voida lainata tässä. Ja, ja. Tämä huomioi, että tämä idea on jo lainassa teillä ja näitä pystyy sitten tässä tota, parametroimaan, että halutaanko me näyttää nämä statustilat asiakkaalle vai miten, tota, miten noiden kanssa tehdään. Sitten lainataan vielä tämä ihan oikea kirja, piipataan tuonne ja tota, sanon, että on jo lainassa meille. Yes, yes. Ja sitten lopetetaan ja otetaan kuitti. Ja siinä on ne kuitti, tämä tulee kohdasta, mutta on tarve tai mahdollista myös saada se kuitti tulemaan suoraan tässä Ja Tähän pystyy pikkusen säätämään omia fontteja ja, ja, ja fonttikokoa ja, ja kuitin tyylittelyä tarpeen mukaan. Ää, kokeillaanpa sitten palauttaa aineisto. Tässä vaan laitetaan niteitä lukulevylle. On tuossa vaikka nuo molemmat RFID tuohon ja sitten piipataan tästä vielä kirja. Niin, niin se lähtee nyt sitten palauttamaan näitä kaikkia. Ja nyt tulee tämmöisiä huomautuksia. Eli aseta hyllyn selkäsi taakse. Tähän on mahdollista laittaa tämmöisiä räätälöityjä tilannekuvia tai jotain valmiita oletuskuvia. Mutta nämä räätälöidyt tilannekuvat ovat aika käteviä, koska tässä näkee asiakas suoraan, että mihin hyllyyn, minkä näköinen se on ja mihin kohti sitä hyllyä halutaan laittaa Ja sitten tässä on tämmöinen oma teksti-ilmoitus, että aseta hyllyn selkäsi taakse. Niin tämän kuvan perusteella asiakas varmaan osaa laittaa se oikeaan, oikeaan paikkaan. Sitten on vielä tiedot sitä itsestä, että minkälainen se on se, mikä siellä laitetaan. Onpa helppo. Okei, okay, sitten tämä Think Pearl 6 menee kanssa hyllyn selkäsi taakse lähtee kuljetukseen. Ja sitten tämäkin menee, lähtee kuljetukseen. Näin. Ja sitten tietysti voidaan kokeilla näitä eri kielivaihtoehtoja. Me voidaan kesken kaiken vaihtaa kieli vaikka ruotsiin, venäjään. Tässä on erilaisia kieliä, voi sallia käytettäväksi tällä lainurin kanssa. Ja ruvetaan sitten odotaan, lopetetaan ja joudutaan kuitti. Näin. Ja tämä kuitti tulee suoraan lainurista, pystyy itse vähän säätämään, että minkälaiset tiedot siihen tulee. Ja tota, tässä oli tämä meidän lyhyt video laihurista ja kiva, että jaksoit katsoa tänne asti. Hyvää päivänjatkoa.